Já si myslím, že se to vrací vždycky v nějakých jako časových vlnách a že to není otázkou jenom poslední doby, ale že prostě ten text eh, nebo potřeba psát eh, pro výtvarné, umě, výtvarné umělce má nějaké jako vždycky eh, navracející se jako vlny. Základem civilizace, Základem civilizace je pravidelná strava. Je pravidelná strava. Míní, míní, míní lidé. V biosféře ukřižovali Ježíše. V biosféře ukřižovali Ježíše. Archeologové rovnají skrčence do pohodlých krabic a stárnoucí biolog zjišťuje, že nejzajímavější tvorem je nakonec člověk. Nejzajímavější tvorem je nakonec člověk. Máte, co jste chtěli, Máte, protože jste nechtěli, co jste byli, Ptala jsem se dozorců. Má otázka by se jako potisk na tričku skvěle neprodávala otázka by se jako potis na tričku skvěle Umělci se věnují eh, tomu textu a věnují se mu na mnoha různých úrovních a eh, tato akce, které my říkáme, nebo kterou jsem vlastně nakonec nazval grafomani, vypravěči, autoři a producenti, tak ten název eh, v podstatě aspoň, aspoň trochu vystihuje vlastně tu šíři toho, jaké, jaké všechny možné roviny ten to psaní nebo vztah k tomu textu může, eh, nebo může mít nebo má u těch lidí. To znamená, že tam je jak fenomén toho, jak fenomén toho psaní, kdy ta samot, ten samotný pocit psát nebo ten požitek z toho e, projevu psaní je jedna věc. Druhá věc, že e, jsou tady vlastně lidé, kteří se skutečně dokáží věnovat eh, vyprávění, nebo dokáží se, nebo se i tomu vyprávění věnují na rovně nějakého konceptu. Pak jsou tady samozřejmě ty, ty autorské projevy nebo, nebo e, projevy právě ty, produ, ty producentské, kdy tím producenti se vlastně třeba myslí, eh, tím se myslí také jako vztah k textu jako ke scénáři. To znamená, že eh, mnohdy text je jakýmsi prvotním rozvrhem toho, co bude jejich práce na konci, což může být film, nebo je to třeba divadlo, nebo je to mm, prezentace promluvy ve veřejném prostoru. Já bych to řekla. Mechanickou část mohou přeci opravovat a restaurovat i nedoktorandi, a naraz nechal to prekérní čištění zrcadlových ploch. To on asi nevěděl, že to budeme dělat my dvě. Myslím na nás, doktorandech a doktorantkách. Ten počet těch lidí, ať se to zdá vlastně jaksi kurátorsky ohraničené, tak vlastně je neúplný a mohl by být mnohem širší. Ale eh, zkrátka jaksi časová, časová, eh, časový eh, nápor, kterým, ve kterém jsem to, časový úsek, ve kterém jsem musel zvládnout alespoň těchto, těchto 25 lidí eh, vlastně zhromáždit, nedovolil vlastně rozšířit ten počet, ale je to jakési naznačení. Toto e, je akce, která vlastně, řekněme, jakoby je pra, se týká jakési praxe a týká se jako předvedení těch, těch mm, projevů v praxi a proto ten formát odpovídá, nebo ten, to dění, to, že se to opakuje vlastně v každý, každý ten týden dvakrát vždycky, e, tak vykazuje jakési performativní prvky a to, to odpovídá právě charakteru využití toho textu, eh, také to odpovídá k si jako té charakter, tomu charakteru těch lidí, kteří vlastně ten text nevždy vnímají jako jenom jako jakýsi statický prostředek ke, čtení, ale vlastně vždycky se to eh, vztahuje i, i k nějaké další, nějakému dalšímu výstupu. Ehm, to je jedna věc, ale zároveň to vědomí tady té tendence eh, zahrnuje taky, nebo je dáno taky tím, že tady proběhla nějaká diskuze už v minulosti, myslím, že to bylo v tranzitu, že eh, proběhla nějaká eh, proběhla diskuze přesně na toto téma eh, přítomnost nebo takzvaný, takzvaný píšící umělci. Já si myslím, že to označení je úplně jako, jako nepřesné, že je vždycky potřeba s ním, vlastně, jakoby s ním pracovat, trošku ho formulovat jinak, ale zkrátka pí, fenomén toho píšícího umělce se, eh, se tady, řekněme, již jako už diskutoval, ale diskutoval se na jakési, eh, jakési teoreticko, teoreticko-spekulativní platformě mm, veřejné diskuse, kdy tam vlastně nebyla možnost eh, skutečně vidět nebo skutečně jakoby vnímat ty, ty, ty konkrétní projevy. Proto, proto mne tady ta myšlenka tohoto, skuteč, to, tohoto té praxe e, přivedla k tomu, abychom to tady zrealizovali, abychom se pokusili to zrealizovat. Toto byl hlavní impuls ukázat tu praxi toho psaní a jednak e, také existence těch nosičů, kterým, kterým jsou ty knihy, e, které tady vlastně tvoří za mnou vlastně jakýsi úplně obyčejný přítomný ráz toho, co to je, jaké jsou to publikace, jak vypadají a podobně. A to je nějaká formální, to je jakási formální podoba té, eh, tady té, té akce. Ale to jádro, to jádro, řekněme, je ten, ten program, který je performativní, který eh, dává prostor těm jednotlivým autorům nebo skupinám autorů, aby, aby ukázali nebo aby vlastně měli možnost eh, pracovat s tím, co se jich týká v tomto kontextu psaní nebo textu v tom galerijním prostoru nebo v tom veřejném prostoru.